诶，唔好覺得卡洛斯好得閒咁喺度玩車仔，其實今日咧就想同大家講一個既成功又失敗嘅故事，主要咧就關於今日呢個万向車嘅製作嘅。如果大家都有諗過點樣可以打橫泊車入個車位度，唔使扭 S 扭 L 啦，咁今日呢個節目咧，你真係要睇到最後啦。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇侠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。 如果想第一时间接到新影片嘅通知，请按叮当，亦都欢迎大家按赞同埋留言问卡洛斯问题。我相信周星驰嘅电影《少林功夫》咧，好多人一定睇过。喺电影中咧，《少林功夫》啊，唔只可以我嚟踢足球，佢嘅厉害之处咧，仲可以我嚟拍车添。呢套片咧，其实已经有十几年，但系我相信呢套片之后嘅新发明咧，可以令到我哋咧唔需要学少林功夫。 都可以打横拍到車。原來係咁嘅。早喺一九七二年咧，已經有位瑞典嘅工程師咧，佢發明咗一種万向輪啊。咁而佢工作間公司咧就叫做 Mecanum h。咁所以咧，呢種万向輪咧就叫做 Mecanum h Wheel。嗱，Mecanum h Wheel 嘅優點咧就係好靈活噶，可以喺啲狹窄嘅空間裏边咧轉彎抹角。無論用喺泥頭車啦、輪椅啦，甚至我哋喺學界經常玩嘅 Wax 機械人啦。 仲有 DJI 嘅機甲戰士啦，都係使用咗呢種 m e c h i n o m View。嗱，卡洛斯咧將今日嘅影片歸納於趣味科學系列咧，係因為 m e c h i n o m View 嘅原理咧同物理學好有關係啊！我哋試下由車底望上去，會發現咧每個大輪咧上面都有好多個小輪，而每個小輪咧都係四十五度擺放嘅喎，所以當車運動嘅時候。 每个辘咧都会产生个斜向四十五度嘅物理向量嘅。假如四个辘咧都系同时向前转的话，四个向量嘅方向就系咁样噶啦。而当每一个向量再分拆成为一个垂直同埋一个打横嘅向量的话咧，打横嘅向量就会互相抵消，于是车就会向前行啦。咁究竟呢架车点解会识打横行嘅咧？例如喺呢一种情况咧，我哋就 set 咗右上角同埋左下角嘅辘咧系向后转嘅。 咁只要畫出四個碌嘅向量咧，大家就會睇得好清楚噶啦。再分拆出垂直同埋打橫嘅向量咧，情況就會係咁啦。咁今次咧，輪到垂直嘅向量被抵消咗喎。咁於是架車咪向左邊行咯。而 a c i e n Wheel 呢種咁巧妙嘅設計咧，再配合我哋喺編程上面做啲功夫咧，就會讓架車咧得到前後左右斜行，甚至旋轉等等各種嘅運動方式啦。 哇！咁好玩嘅嘢，梗係要將佢整出嚟啦。於是卡洛斯咧就走上去橙色嘅網頁，揾下 m a c a n o n Wheel 啦，就發現原來都幾貴下嘅喎。咁作為第一個實驗咧，我就唔想嘥咁多錢，就嘗試下揾下 m a c a n o n Wheel 嘅構造嘅資料，然後試下自己設計一個出嚟睇下得唔得。我使用 CAD 软件咧，就將個外形畫咗出嚟。坦白嚟講咧，就冇乜經過計算嘅，只不過求其將七個軸承咧傾斜四十五度咁樣。 而 McKenzie m i r o 咧就有分左右兩款唔同嘅，咁所以喺印刷嘅時候咧，我就將四個裏面嘅其中兩個咧就做咗 Mirroring，即係反轉嚟印咁解。咁於是咧我就每一款可以印到兩個出嚟啦。跟住輪到設計啲碌仔啦，今次我咧我用咗另外一款嘅 CAT 軟件 Fusion 三六零，畫咗碌仔嘅輪廓之後咧，使用 Revolving 生出佢嘅形狀。 然后喺佢嘅中间开一个窿，然后再尝试虚拟咁安装上去大碌上面。呢啲碌仔咧有数得计，要用几多个啊？每一个碌咧就用十四个，咁啊乘四。咁即系一盘咧，我要印五啊六个出嚟先至够用。3D 打印就冇乜难度嘅啫，不过打印完咧，逐个逐个咁打磨。 然后用一支冇头嘅 M5 火丝咧，将两个小碌咧安装落去大碌上面。由于 3D 打印咧都唔系咁滑溜啊，所以咧摩擦力都好大，转得就唔算好顺。终于系咁密密做啦，做到手指都痛先做咗四个碌出嚟。随即咧就心急到不得了，立即咧去用啲钢切割咧切割个车身出嚟。嗱，大致嘅材料我就准备好晒啦。 包括有四個山寨做出嚟嘅 m e c h a n i c Wheel 激光切割嘅車身，加上咗四個咧愛嚟安裝摩打嘅 L 型支架。今次咧我就決定咗用四十二嘅步進摩打咧做四輪驅動，而我咧亦都準備咗步進摩打专專用嘅四芯線。而喺驅動方面咧，今次我係選用咗 Arduino Uno，再配合一個 CNC Shield。 咁呢個擴展板咧，唔單止可以用喺 CNC 上高，因為佢總共可以控制四塊嘅驅動板嘅，所以正好咧就嚟控制一個四輪驅動嘅車啦。咁 CNC Shield 上面呢四個位置咧，剛好就可以插四塊嘅 A4988 嘅驅動板。嗱，而家我哋先嚟逐步逐步裝配，先將四個步進摩打咧。 用 M 三螺丝啦固定喺個支架上面，之後咧就將四個山寨嘅 m e c h a n i a l Wheel 都安裝好，而軸心咧喺設計嘅時候已經考慮到係双配噶啦。而四塊 A 四九八八咧要安裝上去 CNC 擴展板之前咧，先要連上呢個散熱器先。而四九八八咧插入去嘅方向應該係咁樣嘅，就係微調嘅旋扭咧應該向住板嘅下方。 四块 A 四九八八安装好落去 CNC 扩展板之后咧，个样子应该系咁样嘅。而四个步進马达咧个线应该插喺 A 四九八八嘅侧边。而之后咧，我哋可以用钻窿啦或者其他方法将 Arduino 同埋扩展板咧安装喺车架上面。至于电池方面咧，我哋采用咗一块大容量嘅十二瓦电池。由于仲系试验阶段啦。 所以 Arduino 嘅編程方面咧，我只係簡單咁令到四個轆咧循環咁前轉後轉。要真正試車，當然要加上藍牙模組嚟接收手機嘅信息啦。而一般喺腳位唔夠嘅情況之下咧，我哋會用翻 Arduino 嘅零腳同埋一腳嚟接駁 RX，即係 receive，同埋 TX，即係 transmit 兩隻腳。 咁當然啦，藍牙模組都要供電嘅，所以我哋仲會將 Arduino 嘅 Work 同埋 GND 都引去藍牙模組度。至於 Arduino 嘅編程方面咧，一啲都唔複雜嘅，不過就比較冗長。好似呢段咧，就用咗一個叫做 a Chair s t e p 嘅程式庫，係可以更加簡化呢個步進摩打嘅編程嘅。speed 等於八百咧，就係速度變數。Bluetooth 咧就係藍牙變數。呢四句咧就控制咗四個碌嘅最高速度。 Serial Begin 九六零零咧就系蓝牙嘅传送速度，同蓝牙有关系嘅仲有依句 If Serial d o t a v a i l a b l e 即系当蓝牙接收到一个数字嘅话咧，就要去判断究竟去边个子程式，好似呢度咁，收到个五字咧就走去 Stop Moving，而收到个八字咧就走去 Move Forward。咁走落下面咧，大家可以好清楚睇到每一个子程式嘅内容啊，例如 Move Forward 里边咧。 就係叫四個模打咧用同速前進，而 move backward 咧就四個模打都係負數，即係向後行咯。而 move sideways left 咧，大家就可以見到有兩個碌咧係正數，而有兩個碌係負數。嗱，剛才就提過用手機嚟發出呢個數字啊。咁究竟手機應該點樣編程呢？原來我哋會使用咧麻省理工大學嘅 Apps Inventor 嚟去編程。嗱，依個咧就係個 Apps 嘅外觀啦。 而呢邊咧，你就會見到個畫面上面嘅所有 components。咁我哋不妨撳去 blocks 度睇下，就會睇到個主程式啦。咁其實主程式咧都係由一啲方塊組成嘅，好似 microbit 啊、M5 咁。而每一個 block 嘅內容咧，都不外乎係話，當畫面某一個按鈕被撳到咧，就 send 出一個數字，好似呢度咁撳個後嘅按鈕咧，就會 send 出個二字，跟住放手就會 send 個五字。 o r d g i n a l 嘅程式收到呢啲數字就自然會做嘢啦，跟住按 Build 嘅 Pull Down 去生出一個 QR code，用普通 Android 手機去 scan 呢個 QR code，咁就自動會喺呢部手機安裝呢個 Apps 噶啦。假如大家覺得啦 a r d u i n a l 同埋 App Inventor 嘅編程有啲複雜咧，唔需要擔心，卡洛斯咧已經將個試驗版本咧放咗喺 Info Bar 度俾大家下載噶啦。 基本嘅编程咧，我觉得冇错误咧，就用蓝牙咧将手机同埋万向车连接，跟住就非常紧张啦。试下行先，咦向前行冇问题，向后都冇问题。试下旋转先，咦都 OK 喎，慢就慢咗啲。喂，但系呢架车最重要系咩啊？系打斜行同埋打横行啊嘛，呢两样嘢一定要试一试。 O.K. 更加緊張啦，試下斜行先。咦，碌就轉得啱，但系唔夠力喎。嗱，依個又扯得唔好喎。咦，唔掂喎。喂，唔識喎。打橫行亦都系唔得，失敗添。嗱，失敗唔緊要嘅，最緊要揾出原因啊嘛。點解佢唔識左右行咧？啲碌嘅轉動咧，我 check 過啦。 編程係冇問題嘅，但係感覺上咧係個輪胎咬唔到地，所以做唔到適當嘅動作。其實好簡單，我都心知肚明係咩問題㗎啦。應該咧就因為咧 3D 打印嘅碌喺個軸心方面咧摩擦力太大，所以最終咧我都係用平價買咗四個現成嘅 m e c h a n i c a Wheel 翻嚟，就咁揾手指撥下，都知道係順滑好多啦。 而個輪嘅大細咧，亦都同我嘅設計一樣嘅，係六十 mm 直徑。我哋又不妨將買翻嚟嘅同自己整嘅比較一下，學習下點樣解決問題啊！嗱，自己整嘅咧，除咗因為飛啲打印冇咁順滑之外咧，主要咧就每個小輪咧只得一個轴心，小輪兩邊擺動；而買翻嚟嘅最明顯唔同咧，就每個小輪咧兩邊咧都有轴心承托嘅，咁所以咧係真係順滑好多嘅。 因此，如果有機會咧，再去打印呢個 McKinnon Wheel 咧，我都會採取呢一個設計啦。跟住自然唔使問啦，嗱嗱聲啊，將四個新嘅 McKinnon Wheel 換上去啦。為咗進一步改善個 performance 啦，我連原本嗰四塊平價 A4988 都換咗，換咗四塊咧，價錢較貴嘅，而個散熱器啊大翻啲嘅。 我咁样做嘅目的咧，系想将四个辘嘅表现嘅参差咧减到最细，因为四个辘咧如果唔平均咧，一定行唔到直线嘅。综合嚟讲咧，第二次试机之前咧，我做咗两个改动，就包括换咗 A4988 同埋四个 m e c h a n i c Wheel，因为我都相信咧一分钱一分货咧呢个道理永远是对的。重新开启 A.P.P. 接驳蓝牙，好啦，首先就向前，正常啦。

左旋轉，完全正常啦。但系作為一個 Maker 咧，我仲想改善佢嘅速度。於是咧，我將 A 四九八八下面啲針牌嘅配搭改變。簡單嚟講咧，就係將步進摩彈每一個圈嘅步數減少，然後咧先至將 A 四九八八重新插翻上去。 如果大家真系有興趣去學習呢個製作呢，仲要留意一啲接線同埋針耙嘅問題。好似喺 CNC 控制板上高咧，呢幾個地方咧係必須要插咗針耙先至可以運作到噶。改動咗針耙之後呢，你見到呢一樣嘅控制，但係個速度呢係快咗好多嘅。喺今次嘅製作同埋實驗上呢，連卡洛斯呢都覺得學習咗好多。 因为喺万向轮嘅设计同埋打印方面咧，虽然咧就失败咗，但系正因为咁咧，令我更加了解佢背后嘅原理。咁将来我有机会教学生嘅时候，就自然可以 present 得更加好啦。而我亦都同时了解到，Mechanical Wheel 咧，虽然有优点，可以前后左右灵活运动，但系由于佢系靠各个碌之间咧嘅向量互相抵消嚟行动啊，所以其实系浪费咗好多能量嘅，一定行唔到快嘅。 而且由於碌個結構比較複雜啦，成本亦都偏高，而喺粗糙嘅地面上面行走咧，磨損啊更加好大添，所以暫時咧都唔可以用嚟做汽車嘅。嗱，縱然喺呢個 3D 打印萬向輪裏邊咧得唔到成功，但係咧都能夠令我咧好清楚咁知道萬向輪嘅背後嘅原理。所以希望大家喺睇完呢個節目之後咧，唔單止知道萬向輪嘅原理，仲能夠同卡洛斯咧一齊分享呢種研究精神，因為係由失敗裏邊得到成功咧。 先至係最難能可貴嘅。喜歡呢個節目嘅朋友，請記得加 Like 同埋評語啊！